Do not be afraid. Don't be afraid. Afraid یعنی ترسیده. Don't be یعنی نباش. Don't be afraid یعنی نترس. Don't be afraid. Don't be afraid. Do not be touchy Don't be touchy touchy یعنی خیلی حساس و نازک نارنجی Don't be touchy یعنی نازک نارنجی نباش انقدر حساس نباش Don't be touchy Don't be touchy Do not bother me Don't bother me یعنی مزاحم نشو bother یعنی مزاحمت ایجاد کردن یا مزاحم شدن Don't bother me یعنی مزاحم من نشو Don't bother me Don't bother me Do not lie to me Don't lie to me. Lie یعنی دروغ گفتن. Don't lie یعنی دروغ نگو. To me یعنی به من. Don't lie to me یعنی به من دروغ نگو. Don't lie to me. Don't lie to me. Do not misuse it. Don't misuse it. Use همینطور که میدونید یعنی استفاده کردن. Misuse یعنی اشتباه استفاده کردن یا استفاده نادرست کردن. Don't misuse یعنی اشتباه استفاده نکن. It اشاره میکنه به اون چیزی که طرف داره ازش استفاده میکنه. Don't misuse it یعنی ازش درست استفاده کن. اشتباه استفاده نکن. Don't misuse it. Don't misuse it. Do not rub it in. Don't rub it in. Don't rub it in یک اصطلاح به معنی اینکه انقدر موضوع رو به رخ ما هی نکش هی عنوانش نکن پیش ما Don't rub it in Don't rub it in. Do not show off. Don't show off. Show off یعنی خودنمایی کردن، پوز دادن. Don't show off یعنی انقدر پوز نده، انقدر خودنمایی نکن. Don't show off. don't show off do not take long don't take long take long یعنی طول دادن don't take long یعنی خیلی طولش نده don't take long don't take long Do not touch it. Don't touch it. touch یعنی لمس کردن یا دست زدن don't touch it یعنی به اون دست نزن لمسش نکن don't touch it don't touch it dressed to kill dressed to kill to kill یعنی به منظور کشتن dressed یعنی لباس پوشیده dressed to kill یه اصطلاحه یعنی بهترین لباس خود را پوشیدن برای که دیگران رو بکشه دل دیگران رو ببره یعنی که شما وقتی تیپ میزنید لباسهایی پوشیدید که دیگران رو بکشید دلتون رو ببرید dressed to kill Dressed to Kill Driving license Driving license یعنی گواهی نامه اعتبار رانندگی شما که میشه گواهی نامه رانندگی driving license driving license during the year during the year during یعنی در طول the year یعنی سال during the year یعنی در طول سال during the year during the year Eat like a bird. Eat like a bird. Eat یعنی خوردن. Like یعنی شبیه. A bird یک پرنده. Eat like a bird یعنی کم خوردن مثل یک پرنده. Eat like a bird. Eat like a bird. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Enjoy یعنی لذت بردن در ابتدای جمله اومده به حالت امری your meal یعنی از وعده غذاییتون به صورت کلی و در حالت عبارت و اصطلاحی یعنی نوش جان گوارای وجود enjoy your meal نوش جان گوارای وجودتون باشه enjoy your meal enjoy your meal every other day every other day یک عبارتی است به معنی یک روز در میاد در انگلیسی every other day هیچ وقت فراموش نکنید یک روز در میان در انگلیسی میشه every other day every other day یعنی یک روز در میان every other day every other day Everything set. Everything set. Everything یعنی همه چیز. Set یعنی مرتب تنظیم شده. این عبارت در گفتار با لحن سوالی بیان میشه در واقع اگر بخواید در ساختار گرامری قرار بدید شاید به صورت سوالی نباشه و باید یک ایز اولش داشته باشه is everything set اما در گفتار ایز اولش حذف ممکنه بشه و بشه everything set یعنی همه چی مرتبه همه چی تنظیم شده است everything set everything set excuse the mess excuse the mess excuse یعنی ببخشید عذرخواهی میکنم پوزش میخوام در ابتدا اومده به حالت امری یعنی پوزش بنده رو بپذیرید عذر میخوام the mess یعنی به هم ریختگی رو excuse the mess یعنی ببخشید که اینجا به هم ریخته است به هم ریختگی اینجا رو ببخشید excuse the mess excuse the mess expression date expression date expression یعنی انقضا date یعنی تاریخ expression date تاریخ انقضا expression date expression date fair and square fair and square fair and square یک عبارت و اصطلاح هست به معنی به طور کامل منصفانه و عادلانه fair and square fair and square for a rainy day for a rainy day rainy day در معنی لغوی یعنی روز بارانی rainy day در معنی اصطلاحی یعنی روز مبادا for a rainy day یعنی برای روز مبادا for a rainy day for a rainy day full of nothing full of nothing full یعنی پر دقت داشته باشید نگفتم فول فول یعنی احمق full full full یعنی پر of nothing یعنی از هیچی full of nothing یعنی پر از هیچ چرند و بیهوده full of nothing full of nothing Gauging station Gauging station Gauging یعنی اندازه گیری station یعنی ایستگاه دوستان توجه بکنید نمیگم استیشن station ا اولش نداره Gauging station یعنی ایستگاه اندازه گیری Gauging station Gauging station Get it straight. Get it straight. Get it straight یعنی اون چیزی که دارم میگم و مستقیم گوش بده. فرو کن تو گوشت. Get it straight. Get it straight. Get off my case. get off my case دست از سرم بردار یک استراح هست به معنی دست از سرم بردار این ماجرای ما رو بیخیال شو get off my case get off my case get on with you get on with you یک اصطلاح هست یعنی برو پی کارت برو دنبال کار خودت get on with you get on with you give me a break give me a break give me یعنی به من بده a break یک استراحت give me a break یعنی به من یک فرصت بده مدتی رو به من فرصت بده استراحت کنم give me a break give me a break give me the pen give me the pen the pen یعنی یک خودکار مشخصی که گوینده و شنونده میدونن کدوم خودکاره give me یعنی بده به من give me the pen یعنی خودکار را به من بده give me the pen give me the pen go easy on that Go easy on that. Go easy یعنی آسون بگیر سخت نگیر. On that یعنی سر اون موضوع. Go easy on that یعنی بی خیال سخت نگیر موضوع رو اینقدر پیچیده نکن سخت نگیر. Go easy on that. Go easy on that. Go to the point go to the point the point اشاره میکنه به اون اصل ماجرا اون ماجرایی که گوینده و شنونده میدونن چیست go to the point یعنی برو سر اصل مطلب go to the point go to the point go to the right Go to the right Go to یعنی برو به the right یعنی به سمت راست Go to the right یعنی برو به سمت راست Go to the right Go to the right Good day to you. Good day to you. Good day یعنی روز خوش. Good day to you یعنی روز شما خوش. Good day to you. Good day to you. Have a long arm. Have a long arm. یک اصطلاح است به معنی قدرت داشتن و نفوذ داشتن have a long arm have a long arm Have fun for me. Have fun for me. Have fun یعنی خوش بگذرونید خوشی داشته باشید For me اینجا به معنی به جای من استفاده میشه have fun for me یعنی به جای من هم خوش بگذرونید have fun for me have fun for me He came running He came running. He came یعنی او آمد گذشته کام running یعنی به صورت دوان دوان He came running یعنی به صورت دوان دوان آمد یا در فارسی میگیم با کله آمد He came running He came running He had to teach He had to teach. He had to یعنی او مجبور بود. teach یعنی درس دادن. He had to teach یعنی او مجبور بود درس بدهد. He had to teach. He had to teach. He has no right. He has no right. او هیچ حقی ندارد که در فارسی میگیم او غلط کرده یا او هیچ حقی نداره. He has no right. He has no right. He hits his aim. He hits his aim. hit یعنی ضربه زدن aim یعنی هدف و مقصود his aim یعنی مقصودش He hits his aim یعنی او به مقصودش ضربه زد که در واقع در معنی اصطلاحی به کار میره یعنی او به مقصودش رسید He hits his aim He hits his aim He is a convict He is a convict. او سابقه دار است. او مجرم است. He is a convict. He is a convict. He is a yes man. He is a yes man. Yes man به فرد بد قربانگو و هرچی بهش میگن اجرا میکنه گفته میشه. He's a یعنی او آدم بله قربانگویی هرچی میگن بله میگه و انجام میده هیز a yes man He is brainless He is brainless Brain یعنی مغز Less پسوندی است به عنوان فقدان اضافه میشه به کلمه brainless یعنی بی مغز بی کله he is brainless یعنی او آدم بی کله است او آدم بی است او آدم بی مغزی است he is brainless He is brainless. He is very sick. He is very sick. sick همونطور که میدونید یعنی بیمار. Very sick یعنی بسیار بیمار. He is very sick یعنی او بسیار بیمار است. He is very sick. He is very sick. He stared at me. He stared at me. at me یعنی به من stared گذشته stir یعنی به من زل زد he stared at me یعنی او به من زل زد he stared at me he stared at me He took offense. He took offense. offense یعنی توهین کردن he took offense یعنی فوش رو برداشت توهین رو به خودش گرفت یعنی در واقع تو فارسی میگیم بهش برخورد he took offense he took offense help me up یا help me down help me up یا help me down یعنی کمکم کن پاشم up میشه کمکم کن پاشم help me down کمکم کن بنشینم یا برم پایین help me up یا help me down help me up help me down help yourselves help yourselves قبلا این عبارت رو داشتیم یعنی از خودت پذیرایی کن help yourselves اگر شما گروهی از مهمانان رو داشته باشید بخواید بهشون تعارف کنید میتونید از این عبارت استفاده بکنید yourselves یعنی خودتان به حالت جمع help yourselves یعنی از خودتان پذیرایی بکنید اگر بخواید به گروهی اشاره بکنید و بهشون تعارف بکنید که مثلا شروع کنن غذا بخورن یا میوه بخورن help yourselves help yourselves He is a mechanic. He is a mechanic. mechanic یعنی مکانیک. He is a mechanic یعنی او یک مکانیک یک تعمیرکاره. He is a mechanic. He is a mechanic. He is doing fine. He's doing fine. Do fine یعنی خوب انجام دادن کاری. He's doing fine یعنی او داره کارش رو خوب انجام میده. He's doing fine. He's doing fine. How are you kid? How are you kid? How are you یعنی همطور که میدونید یعنی چطوری kid یعنی بچه How are you kid? چطوری بچه How are you kid? How are you kid? How long is it? How long is it? یعنی چه مدت است؟ How long is it? How long is it? How much is it? How much is it? How much یعنی چقدر How much is it یعنی قیمتش چنده چقدر قیمتش How much is it? How much is it? How rude of you! How rude of you! رود یعنی گستاخ و رو. رود of you یعنی گستاخی تو How rude of you یعنی تو چقدر گستاخ و بیعدبی. How rude of you How rude of you how is business how is business business همونطور که میدونید یعنی کسب و کار how is business یعنی کسب و کار چطوره کار و بار چطوره how is business how is business how is it going How's it going? How's it going? یعنی چطور میگذره؟ حال و احوال چطوره؟ اوضاع چطور میگذره؟ How's it going? How's it going? I am a beginner. I'm a beginner. Begin یعنی شروع کردن beginner یعنی مبتدی تا کسی که تازه شروع کرده I'm a beginner یعنی من یک مبتدی هستم I'm a beginner I'm a beginner I am a bit lost. I'm a bit lost. lost یعنی گم شده و گیج و سردرگم a bit یعنی یک کمی I'm a bit lost یعنی من یک کمی گیج شدم یک کمی سردرگمم I'm a bit lost I'm a bit lost I am dead tired I'm dead tired tired یعنی خسته dead tired dead برای تاکید استفاده شده و میشه از خستگی دارم میمیرم I'm dead tired I am doing well I'm doing well doing well یعنی خوب دارم انجام میدم خوب دارم میگذرونم I'm doing well یعنی خوبم کارم خوب پیش میره در پاسخ به احوال پرسی میتونید ازش استفاده بکنید I'm doing well I'm doing well I am so nervous I'm so nervous. Nervous یعنی عصبی. So برای تاکید زیاد بودن از حد بیان شده. I'm so nervous یعنی اعصابم خیلی خورده یا خیلی عصبی هستم. I'm so nervous. I'm so nervous. I am surprised. I'm surprised surprise همونطور که میدونید یعنی شگفت زده شدن یا شگفت زده کردن surprised یعنی شگفت زده شده I'm surprised یعنی من شگفت زده شدم I'm surprised I'm surprised I appreciate it I appreciate it. Appreciate یعنی سپاسگزاری کردن. I appreciate it یعنی من سپاسگزار اون کاری که شما برای من کردید هستم. خیلی خلاصه میشه سپاسگزارم. I appreciate it. I appreciate it. I asked for you. I asked for you. I asked یعنی من پرسیدم یا درخواست کردم for you یعنی برای تو که به صورت کلی معنیش میشه من سراغت رو گرفتم مثلا از برادرت یا دوستت سراغت رو گرفتم پرسیدم که احوالت چطوره داری چیکار میکنی I asked for you I asked for you I beg to differ. I beg to differ. I beg یعنی من درخواست دارم، تقاضا دارم، شدیداً درخواست دارم. To differ به منظور چیز متفاوتی. I beg to differ یعنی من مخالفم. I beg to differ. I beg to differ. I blew the test. I blew the test. blue گذشته blow یعنی خراب کردن I blew یعنی من خراب کردم the test یعنی امتحان رو I blew the test یعنی من امتحان رو خراب کردم I blew the test I blew the test I can handle it. I can handle it. Handle یعنی از عهده چیزی بر اومدن، حمل کردن. I can handle یعنی من میتونم از عهدهش بر بیام. It اشاره میکنه به اون موضوع. I can handle it یعنی من میتونم از پس موضوع بر بیام. I can handle it. I can handle it. I can't help it. I can't help it. I can't همطور که میدونید یعنی نمیتونم help کمک کنم it اون موضوع رو یک اصطلاح هست و یک عبارت هست به معنی اینکه من نمیتونم جلوش رو بگیرم نمیتونم کاریش بکنم مثلا شما حالتون بده سرتون درد میگیره دوستتون میگه بابا بی خیال سرت خوب بشه دیگه بعد شما میگی I can't help it نمیتونم کاریش بکنم I can't help it I can't help it I deeply regret I deeply regret regret یعنی پشیمان بودن deeply یعنی عمیقا واقعا در اینجا I deeply regret یعنی من واقعا پشیمانم I deeply regret I deeply regret I don't get you I don't get you I don't get یعنی من نمیگیرم نمیفهمم منظور رو I don't get you یعنی منظورت رو نمیفهمم I don't get you I don't get you I don't like it I don't like it I don't like یعنی من دوست ندارم it اشاره میکنه به اون چیزی که دارید در موردش صحبت میکنید I don't like it من اون چیز رو دوست ندارم I don't like it I don't like it I don't mean it I don't mean it I don't mean یعنی منظوری ندارم I don't mean it یعنی من منظورم اون نبود منظورم اون چیزی که تو برداشت کردی نبود I don't mean it I don't mean it I don't want it I don't want it I don't want یعنی من نمیخوام it اشاره میکنه به اون چیز خاص I don't want it من اون چیز رو نمیخوام که خیلی خلاصه تر میگن I don't want it I don't want it I don't want it I don't want it I don't want it I eat the apple I eat the apple I eat یعنی من میخورم the apple اشاره میکنه به یک سیب خاص مثلا اون سیبی که دست طرفه I eat the apple من سیب رو میخورم I eat the apple I eat the apple I felt ashamed I felt ashamed I felt یعنی احساس کردم ashamed یعنی شرمساری رو I felt ashamed یعنی احساس شرمندگی کردم که خیلی خلاصه تر میشه من شرمنده شدم I felt ashamed I